नमोस्तु गुरुदेव और सभी को मेरा जय जिनेन्द्र मेरा नाम विशाखा जैन है और सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मुझे 101 रैंक प्राप्त हुआ है मैंने जब चार असफल प्रयास के बाद आचार्य श्री के दर्शन किए तो सकारात्मक सोच बनाए रखने में मुझे जैन सिद्धांतों ने काफ़ी मदद की आ, मेरा यंग एस्पिरेंट से ये विनती है कि आप कभी हिम्मत ना हारे हारे ना आत्मविश्वास खोएं और हर असफल प्रयास के बाद अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें ताकि हम आगे कभी कभी ना कभी कामयाब हो पाए गुरुदेव मुझे आपसे एक प्रश्न था मैं 101 रैंक पर मेरी ये अपेक्षा है कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज मिलेगा आईपीएस ये कहा जाता है कि हिंसा एक अनिवार्य हिस्सा है इस सर्विसेज का गुरुदेव मुझे ये जानना था कि मैं किस तरह से जैन सिद्धांत अहिंसा का जो सिद्धांत है जो हमें सिखाया जाता है हम उसका कैसे पालन कर सकते हैं पुलिस सर्विसेज में रह के भी देखिए बहुत अच्छी बात विशाखा जी ने की है सबसे पहले तो मैं उनके इस प्रेरणा इस प्रयास के लिए उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि उन्होंने अपने जीवन की ये उपलब्धि पाँचवें प्रयास में की है और विवाह के उपरांत की है ये बात बहुत अच्छी है विवाह उपरांत ये तो निश्चित उनके ससुराल के लोगों का बड़ा सहयोगात्मक रुख रहा होगा और ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए अच्छी प्रतिभाओं को वो कहीं हों उसे उभरने का अवसर हमें ज़रूर देना चाहिए जहाँ तक पुलिस सेवा में हिंसा को उस सर्विस का अनिवार्य हिस्सा मानने की बात आपने की है देखिए हिंसा करना और हिंसा होना बड़ा अंतर है पुलिस विभाग में जो हिंसा होती है वो रक्षा के निमित्त की जाती है लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए की जाती है जो कि प्रशासन का एक अंग है ये एक प्रकार से विरोधी हिंसा है और विरोधी हिंसा प्रतिरक्षात्मक कदम उठाने के लिहाज से होता है इसलिए ये हिंसा गृहस्थ के लिए क्षम है अगर आप देखें तो एक पुलिस की नौकरी या सैनिक की नौकरी छात्र कर्म है छात्र कर्म का काम है पर की रक्षा करना पुलिस हमारी रक्षा के लिए अपना काम करती है पुलिस का काम आतंक फैलाना नहीं बल्कि आतंकियों से समाज को बचाना है तो अगर आप आतंकियों से समाज को बचाने के क्षेत्र में आगे आते हैं तो ये हिंसा नहीं है बल्कि अहिंसा की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सत्प्रयास है इसलिए जैन दर्शन इसके लिए कहीं मना नहीं करता कि आप पुलिस की नौकरी ना करें हाँ इतनी सलाह जरूर दूंगा कि पुलिस की नौकरी करना पर वर्तमान में पुलिसिया रवैया की जो छवि है उससे अपने आप को बचा के रखना कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोगों की बद मिले ये हमें ध्यान में रखना चाहिए जनता की सद्भावनाएँ जुटाना वाहवाही लेना हाय मत लेना बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं इसी कटनी में गौरव तिवारी एक एसपी हुए जो हमारे रतलाम प्रवास में रतलाम के एसपी थे अभी भी शायद वहीं पदस्थ हैं वो एसपी होने के बाद इतना अच्छा प्रशासन दिए कि मुझे मालूम पड़ा जब उनका यहाँ से तबादला हुआ तो कटनी में स्ट्राइक हो गई कि एक ऐसे अधिकारी को हम नहीं खोना चाहते हाँ विरोध हुआ कि इनका तबादला नहीं होना चाहिए हम इनको ही रखना चाहते हैं और बहुत अच्छे अधिकारी है मेरे संपर्क में वो रहे मेरे पास अनेक बार आए तो मैं ऐसे एक ने अनेक अधिकारी है पुलिस अधिकारी है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा अगर पुलिस सेवा में जाने का अवसर मिलता है घबराना नहीं अपने आप को अंदर से बोल्ड बनाओ और ऐसा प्रशासन दो जिसे लोग कभी भूले नहीं महिलाओं में किरण बेदी आशा गोपालन जैसी महिलाएं हैं जो पुलिस अधीक्षक के पद में रहते हुए पुलिस पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने एक अलग पहचान बनाई विशाखा तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता आ सकती है वो स्थिति आ सकती है उसे विकसित करो इसलिए इस बात को लेकर मन में किसी भी प्रकार का संकोच भय यह चिंता हावी मत होने दो जो कर्तव्य मुझे करना है वो मुझे करना है मैं करूँगी और सफल होंगी